Alright you guys, tara. Susubo muna tayo, susubo. Wow! Mga kapatid mo. Woo! Tapos maga, maka... Uy! Let's go! Alright you guys! Good afternoon! It's Sunday! I had my class this morning. Now you have your art classes this morning? Ito yung ate sinel namin. At, here, here, come here. Uh, dito ang bonggang, si Baki. Say hi, Baki. To the camera. At si ate Clark. Hi. Si mami ang ano, move, move, Nel, move. Mami ang uh, ano, ang uh, driver. Ang plano namin, sunduin namin si ate pa, uh, ah, Pai Pai namin uh, sa work niya at pagkatapos eh uh, kakain kami sa labas kasi nag taxation magbubluhat daw siya si ate Pau Pau meron siyang work ngayon mamaya pa siya alis nandun na nagpre-prepare na rin para siya umalis ayan pagkatapos siguro nito ewan ko kung anong mauna sa amin baka kakain muna kami or magsisimba muna depende kay mami kung anong plano so what is the plan? So say something we're going to the church and the buffalo corner We're going to the church? And the, and the square buffet. No, okay. it's a buffet. No. Buffet? Yeah. Uh, buffet. It's a buffet. Buffet means it's a restaurant. Buffet. You want to eat in the restaurant, Bake? Hmm? That's Bake? Wait a lot, ha? Ah. Don't hold back. Careful, Sinel. You eat a lot. We gonna eat a lot and don't hold back, okay? Can you sing? I have a dream. Okay. I hope it will come true. Mm -hmm. That you're here with me. Mm -hmm. And I'm here with you. Okay. I wish that the earth Focus. sees the sky up above. Well, send Focus. me someone to love Okay. Yon guys ha, ah. binigyan kayo ng maganda-gandang klase ng kanta ng anak ko. Neil, let's go na. Let's go now to the ano, to the ano. Is that your place? Go in the ma'am. Ano, dito kasi niliyata. Wait for mommy. Eh. All right. Hi guys. Wait. Okay. All right. mm. Everything okay? Okay, Sunday, Sunday guys. Kasama ang gang. Wala lang si so ano, ti Papa kasi may paso. Beautiful. Okay, this let's is, go. This is beautiful. This is get beautiful. It? No, you don't get it. <laughs> It's beautiful Sunday. Simba, simba. Pag may time din, simba, simba tayo. Tara. Anong maunahan? Of course, si Mami ang driver. Unahin natin si Pai Pai. Yes. Okay. We're gonna pick up at Pai Pai. At ipaypay first from work at pagkatapos kakain ba tayo o uh, magsimba muna? Kakain na magsimba. Ah, mamaya pa pala yung simba. Tagal pa pala. Alright guys, tara. I'm Are you going to puke? Yes, yeah. He's not going to puke. You're not going to puke, don't you? I'm not. Oh. No more puking, okay? I ah, yes. Ah, puking with my I was pa. Yeah? I was, ah, parang aga naman natin kay Pepe. Ay, tama the na. Alright guys, tara. Gallery, Where did you go? Where did you do? What did you do? Actually, you puke in the garage? Yeah, because I didn't like this yeah, sometimes he does that. We we puke if we don't like the smell. Or you don't like the food, or your tummy is so Yeah, um, everything. Yeah, that's so big. It is. So gross. So gross. Okay, so, say. So gross. So tell me about it, Baki. So, so, so gross. Let's so lose, gross. Let's lose our appetites now so we can eat later. Yay! And that's it, bye. We need to eat a lot later, okay? And, and, and, and ah, Pinky oh. too. I going to eat pancake. Just the pancake? There's a lot. You have chicken. Also, if you want. Which buffet? Sa may kantor tayo, kantor buffet daw. Kasi dito tayo City of Winnipeg ah. No, it's kantor. Kantor. Kantor oh, ba kanton? Ang tawag doon? Kantor? Kantor buffet. Alright. How? What is a shack? Shack? Yeah, shack. Shack. What is that? Shack. Shack. Shack. Shack is like a garage that you store stuff in. Mm. No, a shack small house. Oh, okay. I have tools in it. Kasi ito ang That's buhay lang nila kay pag nasa bahay, kasama si mami at mga bata. Kahit ganun man mga kaibigan, huwag nating kalimutan ng Panginoon, magpasalamat. Katulad nito, tamang-tama, linggo ngayon, may mas mamaya, punta kami at pagkatapos uh, pagkatapos namin munang kumain kasi yun ang plano kasi mamayang gabi pa yung uh, ano ang uh, simba ay eh, anong oras pa lang dito mag alas 5 pa lang kung nakakita nyo yung yan, oras natin yan 4.54 pa lang at uh, ang simba is mga alas 7.30 susundin mo namin yung isa kong anak yung pangalawa na magdidebo nitong April What, what's that? Jerry, walk on the dentist. You wanna what now? Jerry, Jerry walk on the dentist. Dentist of see that one. oh! You see the dentist. Oh, may dentist pala kasi dyan eh. Mommy, that You're not going the boss. dentist. Yun pala Mommy, yun. you know the one, the bus that says 15? I think that was Antayin na lang bus. natin dyan, han? Oh, Mommy, the bus that says 15. Ah, pala, dentist pa lang sinasabi nito. Pa. Yeah. The bus that says 15, Sergeant. Okay. That's the bus I went to, to go to the... Did you try... Uh, aga ano, sumakay sa bus. Ah, dito na lang siguro yeah. na. We were Stress ka dito? I was there because Tapos puntahan na lang ba o antayin dito? Alam na niya na ba? Dito, dito na lang. Tama tama, atras ka na. Alright. Tayo natin sa ate, ano? Okay. We just got a ticket. We did... No, we don't have any ticket. Yeah. We get any ticket. Wait, did we pay? For parking? I don't know if uh, if we ano doon? The art gallery. Mm -hmm. We don't need to pay, it's free. Alright, atras lang dito si mami. Antay oh, namin yung si ate Paypay namin. guys. Hindi naman tayo alis. Dito na lang naman tayo eh. Kaya mo na. Yeah, that's okay. why it's so big. What's that? so names so big and, and me and some I, Gemini so. Okay. Okay, we're just gonna wait for Ate Papa, eh? Pa. Extra boys, extra boys. Alright. Hindi na si Ate Paypay. Eh. Ay, Ito na let's siya. go! Ah, yan. Ah, let's go! Diyan na si Ate Paypay. <laughs> Okay. Hi, hi, hi. How's, how's the work? Okay lang. Okay lang. Busy kaya? Busy ba kayo? Buti hindi kanila nila pinag-stay. Sino? Sinandoy niya ako. Sabi Sino? ko wag na. Sino? Ano? Asan ba si sa Carlos? Ayan o, sinando niya ako. Ah, si Sabi ko wag na. Carlitos. sinabi mo? Sinakay mo ako. Sabi ko, alis ka, kumalis kami. Oh. Makakamera ka na, Carlos! <laughs> Ay, ano ka na? Kuya Carlos! Tapos po. Okay lang. Magkain ba? Sasama ka ba? Kumain? Katulungan <laughs> Ah! Kaya kanas, kanina. Oh. Ah. Kumuko! Ah. Kuya Kurma! Magiging celebrity ka na. Pumunta <laughs> lang kami magsimba. Eh kasi dinadaanan namin siya eh. Mamaya Sana. pa. Oo. 7.30. Pumunta kami sa kantor eh. Sumama ka na. Saan Sa kantor. Buffet. Kakain muna tayo. Buffet? Oh, May lakad ka ba? Wala naman. Sige po. Tara. Sunod ka na lang. Oo. Oh, ah, ah, sige. Sige. Tara. Sundan mo na lang kami. Oh, sige. Yeah, naisama na tuloy. Eh, kakaya naman. Sige, tara na. Kakain lang din naman tayo eh. Alam naman niya yun, di ba? Kantor. Alam niya yun. i mo na lang. Kantor kami pupunta kami. Alam niya. Oh. oh mag-fix na lang ano. Picture ano na Clark? Clark! Clark, go! Where is your seatbelt? Seatbelt. Ate, keep that! Kala ko ba nagsiba na kayo pa? Wala pa kasi... Mamaya pa? oh, mamaya pa. Oh, mamaya pa, alas 7 pa yung simba eh. Oh. <laughs> Guys! Simba 12 Oh, ah, ayan. Ate ah, Pai! Birthday ni Ate Pai Pai sa next month. Kaya, imbitado kayong lahat. Yeah! Bakit 18th ganadaan birthday si ni Ate Ate Magpapapansit daw. My birthday is coming! Yep, pansit canton. My birthday is coming! Clark, Oh, birthday ako nga si birthday ni Clark nga rin pala. My birthday is Ano lang naman kami, magkakain lang naman siguro. Si Ate Paypay, ewan ko kung anong plano niya. lucky one. Alright. Kumain na ba si Carlos? Hindi, hindi ko nga alam doon bakit nandito yun. Eh, siyempre, dinanan ka lang siguro. Baka nagpaplano siya. Sabi Nahihika din na kasi. Hindi mo sinabi mo ba may lakad tayo? Sabi ko may lakad ng trabaho. Ba't Maluwag, maluwag siguro schedule niya. Aman ah, tama, baka hindi pa siya kumain. Pupunta kasi din siya sa ano sila sa US sa susunod na ngayon Thursday. Hmm. Ah, hmm. Text mo kung alam niya ba yung canton buffet. Eh. Oo, oh, sabihin mo na lang kantor doon kami sa corner alam niya yun, Han? Kantor bupe, alam niya yun. Posible <laughs> naman si... Hindi niya alam ni Carlos, nagda-drive niya yun dito. Hmm. Kantor. Nakakadrive lang naman yan. Basta corner McPhilip Logan. I, mayroon namang internet siguro yan, oh. Oh, eh, search, search mo na lang kantor kung hindi mo alam. Amo. Alam Guys. mo, yung bibilihan ng karne, tapat lang ng kantor bupe. Eh. Gusto mo ba pumunta ng... Ano, Ngayon ba o mamaya na? After na lang. Kung may time pa tayo. After na lang siguro ng ano. Bibili karne? Kumain, no? Yung baala kung ngayon bang gusto Tayo na lang mo. Ah. kumain. Mamaya ako, after na lang kumain. Oh, ah, Okay. Ay, sandito tayo si Sito Winnipeg. Tara, kain muna tayo. At ang asawa natin itong katkain. Para kasi- maiba naman. Oo. Oh, Kasama hanggang sa tipa may pasok kasi kaya hindi nakasama. Ay kami lang itong mga mm, machichikiting. You really want to buffet too? Yeah! si, si Baki. kumain nung pumunta kami ng buffet, hindi man siya kumain nun. Si Baki, hindi na nga siya mapakali dahil patulogin ni mami mo. Buffet! Buffet! buffet ng buffet. Gusto niyang makalabas eh. You want buffet too? Yes. Para lang may iba naman yung eh. bata. Buffet ng buffet. Guys, andito tayo ah, sa Logan. Logan Avenue which is Canton. Canton yon hindi kantorhan. Kantor I-message mo siya. Sabi mo canton. There is no cantor buffet. Kantor yung, yun yung ano, yung, yun yung, Alam niyo siguro yun kasi... basta i-message mo na lang na ganun, pa-search na lang niya. All right, Canton Buffet. Someone needs to go number 2. It's all, it's, it, this one is all, all, ano, buo ito. Ha? Ito na siya. Andiyan na ba? Ang bilis naman pala. Yung Honda? Okay na. Alright you guys, tara. Susubo muna tayo, susubo. Wow! Mga kapatid mo. Woo! Tampat. Sinel. Easy sinel. Sinel. Try, do not run kasi yung mga ano, mga sasakyan. Seriously? Oh, yeah, seriously. Hoy, tara. Yung mga bag nyo, itago nyo kasi baka mamaya makita ng ano, basagin pa yung salamin. Then ano, Let's go. you, thank you. All right, you guys. Uy, ang ganda dito. Dito na tayo sa... Ay, meron, may party. Hi. Ay. Buffet. Buffet po. Uh, 3, 4, 5, Kasama mo si Carlo. 7. Yeah. Meron pa palang ano, may... Dito ba? Yes. Hoy. You want Hindi, kahit doon na lang po kasi may party naman yata dito. Okay. Oh, okay. Meron lang palang ganyan. Oh. Okay. Kala ko may party. There's a toy spot you The, the kids can play. Oh, the kids can play there too. Pwede kayong... Okay, oh, meron pala dito. Kumain muna tayo tapos pumunta kayo doon kung gusto yung mag-play. Sige, tara. Isa ma... Dito na lang tayo sa gilid dito, Han. O dyan. Palagay mo. Maliit? O oh, sige, dito, dito. Pam. Tara. Pwede na kumain? Oo na, pwede na. Sige, sama-sama sama tayo doon. Sumama tayo doon. Let's go. Sige, picturean mo na muna si Baki. Sige, magpicture muna. Picture, picture, picture muna. Sige, sama mo na si ano, Carlos. Tayo-tayo lang naman eh. Ah, look, look, look, look. Mamaya sana. Ano. Oh boses mo. <laughs> Alright you guys, nandito na tayo sa ano at magpe-pray muna tayo. Siyempre kasama hanggang yung mga bata. Yan yung friend ng aking anak na dalaga. Alright, si Ate Sinel, Ate Clark, at saka si Baki. At siyempre si Mami. Okay, so, alright. Okay, so the name, the Father, and Son, the Holy Spirit. Amen. Thank you, Lord, for this food that you give us today. Bless this food. At sana magsilbi sa amin ang lakas namin ito. In Jesus' name, Amen. And Father, Son, Spirit. You pray? Did you pray? Yeah. Okay. Oh, Yan lang ba? Kukuha rin naman ako ng akin para sa laman lang. Parang pagkain na pa yun, no? Alright you guys, nandito na tayo at pupunta tayo dun sa kanilang ano, titignan muna natin kung ano yung mga handa ni ni Kanto Buffet rito. Mayroon siyang kanin of course, Pinoy tayo eh, pansit, Mm. Tsaka kung ano-anong ano niya. Yun. Mukhang masarap. Ah, meron silang pork chop. Meron silang men, spin roll, manok, at chicharon. Oh, tsaka mga matatamis. O siya, merong pang ice cream doon. gulay which is my favorite alright you guys ngayon ako naman ang kukuha ng pagkain at pagkatapos punta tayo ron tara pansit pagpahaba ng buhay ano to kalong? Ay oh, ito, binatamis. Pork chop. Pakabusog tayo ngayon. Tikman natin pati ito yung pinuro nila. Alright you guys, ayan, busog na busog kami na sa refund ni Ate Paypay. Uh, ah, thank you na no sa yung refund na, pa, na, na dahil sa kanyang tax tax refund kaya nagpa-blow out. At pagkatapos nito, eh magsisimba muna at pagkatapos uwi na. Yun ang buhay nila kay guys. Oh, busog ba kayo? O oh, Carlos? Busog ka? Busog-busog? Okay. Si bakit tignan mo? Takbo, kain, takbo. Meron pang ano, meron ka pang ano ah. No, makain pa? Hmm? Tapos laro. Salamin nun eh. Ha? Night vision. Sa'yo? Sa'yo. Saan na? Darating pa. Ah, okay. Ano pa, alis na, alis na ba tayo? Mamaya konti. O sige, ma'am. Pahinga-pahinga muna guys. Ay, tikas ng tiyan ko eh. Hmm? Sagad yung kain eh. Minsan lang naman tayo kumain ng isang katutak eh. Inubos ko na rin eh. Okay pa kayo daw, Carlos oh. oh, salamat, salamat oh. Until next time, no? regards sa parents mo. Okay, okay. Alright. Bye! Bye! Tara guys! Ingat! Woo! yeah. yeah. Ayun, pupunta na tayo sa ano, simbahan mga ludi. O bakit? Yung pagkain mo nandito pa. Yung? Bukas yung? Saan na tayo pupunta? Bulikok doon. Oh, oh, bumalik ka tayo. Oh. Hindi, hindi, hindi. doon eh. Ha? Papunta tayo doon. Pwede ko rin bumalik doon eh. Hindi tayo pwede bumalik. Papunta tayo doon. Ah, guys, nabusog ba kayo? Woo! Wow, lamig! Yes, sir! Yan, yeah, lamig eh. Dapat pinandar na pala ni mami mo kaganina to. Where we going? To the church! Pasok ka dyan, tapos bumalik ka doon, doon ka na mag-U-turn sa loob. Tara guys, punta tayo sa simbahan na. Alright you guys, nandito na tayo ngayon sa church which is yung uh, church na pinupuntan namin madalas of course. Yes, please, Bless to God. Yay! Ah. Church, church with kids. Alright. Hey. tayo lumayo. Kaya eh, medyo na sa dito. Okay. Ah, ganyan. Karang tutok niya. Tutot, tutot. Okay. Whew! Alright you guys, tara! Pasok na tayo sa simbahan. Sarado nahan. Mga ba, si Sinel? Andun na? Chanel. kukunti pa lang kukunti pa lang guys ang ano ang uh, uh, mga sasakyan dito so yun siyempre kasama na si maming mame balita dyan okay ka lang okay ha oo alright <laughs> simba simba pag may time mga lods happy sunday sa lahat mga sir ma'am eh. magsimba muna tayo woohoo Woo, tama-tama. Alright. Hanap na tayo agad ng maupuan at pagkatapos maga ah, maka... Uy! Kahirap hmm? si kabibidyo, kabibidyo. Kabibidyo, kabibidyo na. Sidinti pa tayo. Alright guys. Naiiyak. So guys, magsisimulan ng misa guys. Kaya naman magdasal na rin kayo dyan at magdasal na rin kami dito. Please, stop that! Alright you guys, tapos na yung misa. Si bye-bye to the camera, Clarky. Hi. Si bye-bye to the camera. Bye-bye camera. Bye-bye camera. Alright you guys, uwi na rin kami at kayo naman. Eh, God bless you all. What's up? Lakai Pinoy Tracker